thank you Colpelmo? baru beli? Iya. Baru tidak ada sisa kau? Tidak ada. Tapi kau rasa kepean di tadi? Iya, kepean tadi sebelum satu tempat sampai Ini tuh namanya Itu pulpen kau pengen sekali dapat Iya tuh, Baru beli, masih baru, kinclong. Padahal masih bisa diganti sekali tuh pulpen 5000 tuh bisa pakai beli apa saja kasih sayang itu sangat sayang itu sayang sekali kalau begitu senang iya, iya, iya. ada saya What? kau pengen dapat pulpen itu? tuh. jadi kau harus bantu saya dan saya akan bantu kau Hebat. Pertama, saya ceritakan kau dulu kronologisnya. Senang. eh dari mana dan perlu di mana itu tidak penting yang penting ke di sini sama-sama kita dan kau akan dan kita punya kamu pertanyaan ini tadi nah, di kelas kalian tahu pendapat benar toh banyak tentang cair kalau kita dan asal kau tahu juga baru-baru ini bukannya lihat jadi ya kalian oh, iya, iya. Karena aku tahu itu pulpenku masih mulus, masih kinclong, sabar rupanya dari tante tadi. Tinta cair. Tapi kau bilang kau baru dapat pulpen kah? Eh, Thank you. Bukan, tidak, itu sudah Ya. Ha. Bukankah itu untuk penuh?